Tăpâne, te aud, tăpâne, tăpâne, aută, ia uite, tăpâne, ia uite, dă drumul la uite, că bă, tăpâne, te bă, tu tăpâne, dă tu drumul la uite, te rog, drumul la uite, tăpâne, dă, ah. Ah, tăutor a fost, a, că nu mai fac piciul la tine în carte pentru a ta. Mângă mai tăpâne, da, da, da, cum îmi place mie, mamă, ce picioare, bă, păi pe rotule, bă, pe abia în cap pe ta, bă, pe rotule, hai că deja da, mă enervezi, hai, lasă-mă, lasă-mă, hai, hai că deja da ești prost, hai că ești prost. Mă, ia mă atât din fața mea că mă tupă, n-aud. Până aud... Mamă, văd, rog, ai locul, da, da, pune da, aoleu, pune acolo, da, bravo, tăpâna, aoleu, bravo, a. ai, te pune acolo, ai, pune Îmi dai tine o gurită de pui, da, hai, ai o gurită, bă, dă puiul, bă, dă puiul! Stai că iar mă cheamă ăsta morte mami lui Iar trebuie să vin, trebuie să... Te, te, vrei vărure, ai puita hai sau n-ai puita hai? Hai noapte bună vărure, mă culc și te vei, mă uitam ata pe dam, ți dau tăta, ți dau cu capul, că n-am tu ca acolo în tic n-ai pe păi, păi de unde tăteu tăpânule? Eu n-am de unde tăteu tăpune, că ta nu... Mă, dar unde mă pui ăla ta, hai că nu-l gătește, morții mami, nu-i de pui... Ia de te pune, faci pitu? Faci pitu, vrei tau cu tine? Hai că tau cu tine, ce te fac? Hai că vin cu tine, închide-o taia odată. Păi ce-i mă pui așa, hai că nu-mi gătești. Haide, haide. Haide, unde pui așa? Hai. Mamă, tăpâne, pot, pot, te-a pe tine. uite, pe te vreau pe tine. A, tăpâne, pot, te arăt pe tine, te rog, tăpâne, pot, te rog, te rog, te rog. 5, 4, 3, 2, 1. Tinerul gata, mi acolo pata. Iată, vei, bă, iar ai put măchete. Da, ia, mă. Tăpâne, mâncare cumva, tăpâne, tăpâne, tăpâne, pui, tăpâne, dai, te te tăpâne, tăpâne, tăpâne, pui, tăpâne, dai, te tăpâne, tăpâne, tăpâne, tăpâne, pui, tăpâne. Mamă, mamă, te bine arată, te tăpâne, mamă. Bă, dar mai pune, vă, rute, Hai că mănânc ta, tăpâne. Bă, mai pune, bă, că nu mănânc ta. Pune, tăpâne, acolo mâncare juan tang ngáp rồi bên chụp chụp pha chung cá tên bella tao bella tao bella te tu tata te pura te non plate la carta de papier te ei lat că mai vei tu vlog din pătea vei mai te dau mai vei te dau nu mai dau nimic tot n-am luat pe un pic că mi-e tomnită până că dacă mă enervez acum că mă ridic odată la tine. Băi, n-aud, băi, băi, n-aud că te vin la tine. Mamă, tăpâne, te-am mers acum un tomnic. Mamă, mă minte, minte, închid ochii, tăpâne. Op, tu mai tăpâne, te tomnă, mie tăpâne. Ce bun ar fi voi până ta, hai tăpâne. Of.